मान्यता माननीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा ज्यावेळेस मला आठवतं मी पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आलो आणि त्यावेळी एक बैठक बाळासाहेबांची व्हायची आणि आमदारांना त्यातनं जो काही जोर चढायचा हे मी स्वतः अनुभवलेलं आहे त्यांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये करंट होता आणि त्यांच्या प्रत्येक वाक्यागणिक तो समोरच्या माणसामध्ये तो करंट जायचा आणि त्यातनं त्या माणसाला देखील तो पेटवायचा ही जी काही एक प्रचंड अशा प्रकारची नेतृत्व क्षमता म्हणजे एकीकडे वज्रापेक्षा कडक अशा प्रकारची भूमिका ही मांडणारे बाळासाहेब होते आणि दुसरीकडे याच जलाशयासारखे किंवा निर्झर झऱ्यासारखे प्रेम करणारे देखील बाळासाहेब होते हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं आशीर्वाद आणि मार्गदर्शन आम्हाला नेहमीच लाभत राहावं आणि ज्या विचारांनी त्यांनी आपल्या आजन्म कार्य केलं त्याच विचारांनी आणि त्याच गतीने आम्ही काम करत राहू जय हिंद जय महाराष्ट्र